уже девочка красавица. Вот тут почеши. Смотри, что она делает. Смотри, кстати, когда ее чешешь, смотри, что она делает. Вот так. На лапу смотри. Видишь? Она только что делает. Смотри, балдежка. Бровишка.